вами Руслан Нагорнюк и школа боя УВЭЙ. В этом уроке мы покажем то, как заканчиваем наши тренировки. Иногда мы с этого упражнения начинаем занятие. Когда ты себя плохо чувствуешь, э, мало энергии, вот как раз это упражнение очень хорошо э, поднимает такой энергетический уровень. Рабочее название этого упражнения – это подтяжки и растяжки, такая зарядка, пробуждение организма или восстановление его после тяжелой тренировки попробуйте сейчас потянитесь. Вот потянулись, и вы почувствовали где-то вот, э, в теле приятное ощущение. Ну, например, вот здесь там, или вот здесь приятное ощущение. Вот попробуйте сейчас, потягивайте одну руку, так, скручивание, э, подтяжки. Вот. И здесь есть вот приятное ощущение. И вот эта приятная зона, ее можно перенести в плечо, плечом начать подтягиваться. Потом можно в другое плечо. И вот эту приятную зону, вот, вот зону удовольствия, ее можно как бы прокачивает через все тело. Снова эта рука. Перекатали его на, на шею. Шея подтягивается, скручивается, растягивается слегка. Грудное тело, да, туловище. И вот так мы прокачиваем все наше тело. Главная задача это без остановки и плавно переходить с одного участка на другой. Это раз. Второе. Дышите, как вам хочется дышать. Третье. Принимайте любые э, положения, какие вам Э, какие хочет тело принять положение. Здесь и цигун, и йога, здесь все вместе. Только то, что нужно вам. Это э, ну, такое наиболее э, приятное и наиболее безопасное упражнение для всех, потому что то, что хочет тело в данном случае, оно само и сделает. Главная задача это остановить внутренний монолог и наблюдать за работой вашего тела. Ну, потихонечку начнем. Упражнения делайте свои, можете повторять за мной. Вот мы прокачиваем сейчас кисти, плечи, плечи, накручивание, да, шея, корпус. Здесь хорошо садиться, тоже удобно работать, сидя на полу, лежа. Все движения тоже пробуем плавно делать. Вытягиваем. скручивание. И если вы заканчиваете свои упражнения, потихонечку, потихонечку садитесь, успокаивайтесь, да. Маленькую паузу делаете на секунд 10-15. Наблюдаете за ощущениями вашего тела и потихонечку поднимаетесь. Это упражнение можно делать 2-3 5 минут, иногда 10, даже 15. Вот, в зависимости от того, насколько вы устали и насколько вам надо восстановиться и набрать вот силы. Здесь главные ошибки это, если вы будете делать быстро, если вы будете э, спешить или стараться сделать, стараться сделать какие-то упражнения. Здесь не надо стараться, здесь надо просто слушать и плыть как река. Вот, и тогда будет вам приятно, <laughs> и тогда вам будет счастье. А, какая следующая ошибка? Это ну, тоже психологическая больше. Это если вы делаете в группе, то стесняться, что как-то вы не так стали, как-то вы не так там, э, сели, там что-то делаете. Все так. Если вам это как бы приятно тело вот это делает, то все будет хорошо. Здесь трудно себе навредить. Если там вы будете делать все медленно, мягко и с ощущением, приятным ощущением. Какое преимущество ну вот лично для меня, я когда работаю, например, а, заканчивается рабочий день, э, тренировка еще предстоит, и чувствую, что разбитый, где-то там в городе целый день ездил, э, ложишься, делаешь это упражнение и очень быстро восстанавливаешься. А, приходит силы для тренировки, как будто новенький. Утром, когда надо утром рано просыпаться, только с этого упражнения я просыпаюсь. Тоже а, еще не открыл глаза, я начинаю подтягиваться в постели, руки, ноги, э, все тело потихонечку начинает пропотягиваться, и там тоже 3-2-5 минут, и такое ощущение, как будто сон рукой снимает. То есть очень интересное упражнение, очень классное, вот, поэтому я вам а, его советую. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если видео понравилось, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.